Allora. Sì. Bene. Quando vuoi Massimo? Sì, a Spalletti voglio chiedere come... Cominciamo come... prima col giocatore, l'abbiamo detto ah, prima. Scusa, eh, scusa, Bisogna andare stavo... a fare eh. delle cose. Juan Jesus eh, volevo chiedere come, come, avete assorbito questa prima delusione stagionale, eh, in virtù insomma in base anche a quella che è la tua lunga militanza e esperienza, che cosa hai colto di positivo? Prima di rispondere mando un abbraccio a Vitor, eh, che sappiamo no, che ha avuto quello brutto infortunio, mandiamo un abbraccio a lui, a Politano, a Demme, che sono i ragazzi che sono a casa. E poi ovviamente dopo la sconfitta eh, contro l'Inter eh, sappiamo dove e come dobbiamo migliorare eh, perché abbiamo dimostrato negli ultimi 15-20 minuti eh, come dobbiamo giocare, come abbiamo dimostrato che, che è quello che, che, siamo noi. Grazie. Bravo. Uh, posso tradurre? Traduzione? А скажите, пожалуйста, как вы приняли это первое поражение в сезоне в чемпионате Италии? Ответ. Прежде всего, я хотел бы начать с э, пожелания а, скорейшего выздоровления Виктору Усимену, который получил травму лица в этом матче. А мы все вместе с ним, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Что касается матча, то мы понимаем, как и где мы должны улучшить, потому что последние 20 минут матча с Интером мы играли действительно хорошо. Rai, Buongiorno, volevo sapere innanzitutto se hai mai giocato in eh, Russia, io mi proietto alla sfida di domani e se pensi che le temperature rigide possano essere un problema. Ho già giocato <laughs> alcune volte, non penso che possa incidere. Dopo che fa riscaldamento, se è a posto, non incide niente. Quello che conta è come ci mettiamo in campo e come giochiamo. traduzione? А, во- Вопрос. А, Играли ли вы а, лично в России, и как вы думаете, низкие температуры могут ли повлиять на игру? А, ответ. А, да, я играл в России несколько раз. Не думаю, что температура окажет какое-то влияние, потому что мы а, хорошо разомнемся перед матчем, и проблем никаких не будет. Важно то, как мы будем играть, как мы выйдем на поле. Corriere dello Sport. Buongiorno, partita decisiva domani. Che tipo di partita sarà? Sì, una partita in cui possiamo, ovviamente, possiamo non dobbiamo vincere perché così siamo già tranquilli per passare il turno. Eh, poi possiamo concentrare ancora eh, al meglio nel campionato. А, Завтра вы Traduzione? ожидаете, завтра будет решающий матч. А Как вы подходите, с каким настроением подходите к матчу? Конечно, мы хотим победить и как можно скорее обеспечить себе проход а, в следующий раунд, после чего мы сможем снова сконцентрироваться на a Cittadinanza Italia. Canale 8. Ciao. Dopo la partita con, l'Inter, di, eh, scusa, con il Verona dichiarasti che eh, chi indossa la maglia del Napoli deve scendere sempre in campo per vincere e che non bisogna mai cercare né scuse né alibi. Ci saranno tanti assenti domani e questo è evidente. Eh, dove si prende quella marcia in più per andare oltre le difficoltà che sono concrete, reali? Grazie. Eh, guarda, noi siamo un, un gruppo, eh, penso, completo, abbiamo dei bravi ragazzi, bravi giocatori, quindi ovviamente abbiamo delle assenze, ma ovviamente abbiamo anche eh, il cambio, quindi abbiamo preparato la partita al meglio possibile, sappiamo delle difficoltà, ma come ho detto prima, chi indossa la maglia dei Napoli deve dare sempre il 100% anche nella difficoltà. А после матча с Вероной вы сказали, что а, любой игрок Наполи, который носит эту майку, должен а, всегда отдаваться полностью и стремиться только побеждать. В предстоящем матче будет много травмированных и очень много трудностей. Скажите, пожалуйста, где взять эту мотивацию, откуда можно взять силы, чтобы преодолеть эти трудности? Ответ. Ну, у нас ну. достаточно, у нас полноценная команда, у нас есть хорошие игроки, мы сплочены, и да, будет много травмированных, но у нас есть кем заменить. Э, Мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата. Radio Kiss Kiss. Ciao Juan, Ehm, il Napoli ha la migliore difesa del campionato. Fino alla partita contro l'Inter avevate la migliore eh, difesa di tutti i top eh, campionati d'Europa. Eh, avevate subito 4 gol in 12 partite con, um, con l'Inter 3. Allora mi chiedo come mai eh, avete subito tre gol e quali sono invece le caratteristiche che rendono la difesa del Napoli così forte e compatta? Eh, innanzitutto eh, l'Inter è una grande squadra, ovviamente abbiamo fatto anche la nostra partita, non è che possiamo dire che sono errori difensivi anche perché uno è di rigore, ma penso che chi sta giocando come Culli, Amir, eh, stanno facendo benissimo, ma non è una questione solo dei difensori, la squadra aiuta tanto, centrocampisti, Franchi, Fabian, gli attaccanti tornano spesso e quindi è, è proprio un lavoro di squadra. E quindi non, no, non, possiamo dare merito ai difensori perché siamo no, alla, alla, difesa eh, è meno battuta, ma comunque è un lavoro di squadra che stiamo facendo bene e dobbiamo fare ancora tanto. До матча с Интером... Aspetta, aspetta, aspetta, la traduzione. А, До матча с Интером а, А у вас была самая лучшая э, защита в Европе э, по статистике. Всего было пропущено 4 гола в 12 матчах, и вот в одном матче с Интером вы пропустили сразу 3. Почему это произошло и что делает, и что позволяет э, в защите быть такой сильной? Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что Интер – это очень сильная команда, а что касается пропущенных голов, то здесь нельзя винить только защитников, потому что один гол был в пенальти, и это работа всей команды. И Рахмани, и Кулибали делают свою работу отлично. Мы должны им в этом помогать. Это работа всей команды. Canale 21. Ecco, ti volevo chiedere come l'intesa tra i centrali che hai, avrai a fianco, magari hai giocato con Rachmani, domani potresti giocare con Koulibaly, ecco, a che punto è l'intesa con i tuoi compagni di reparto? Eh, sempre bene, perché sono eh, dei giocatori fortissimi, quindi non è difficile <laughs> avere una intesa eh, più che bene. Quindi sono tranquillo, se dovrei giocare domani sono pronto ad aiutare la squadra, anche se gioca Mir, Culi, eh, siamo tutti pronti. В Наполе три центральных защитника Рахмани, Кулибали и вы. Скажите, пожалуйста, как вы, какие взаимоотношения у вас внутри команды между вами? А все отлично, все, мои партнеры по команде очень сильны, это отличные футболисты. А что касается меня, то если а, завтра тренер сочтет нужным выпустить меня в стартовом составе, я сделаю все возможное и постараюсь быть готовым на 100%. Ultima per Juan Jesus, Napoli Magazine. In un momento così delicato, cosa vi sta assicurando, ma anche da inizio stagione, un allenatore preparato come Luciano Spalletti? Eh, il mister eh, lo conosco da, da tanto anche, eh, quindi ci, ci, dà tanto, eh, lui e il suo staff ci aiuta ogni giorno a migliorare sempre di, di, di più, non dico solo in questione del campo, visto che ci aiuta a migliorare anche in questione di carattere, come dobbiamo comportarsi anche nella vita e quindi è, è nostro, possiamo dire che è il nostro dodicesimo giocatore. Это сейчас э, очень деликатный момент э, для Наполи после поражения. Скажите, пожалуйста, как а, вы общаетесь с тренером, что говорит Спалетти? А, лично я давно знаком с э, мистером Спалетти, а, он нам очень хорошо помогает, его тренерский штаб каждый день общается с нами, не только по вопросам игры и тактики, но и по вопросам поведения вне футбольного поля. Ringraziamo Juan Jesus grazie. e cominciamo grazie. la conferenza per il mister. Ciao, ciao grazie. grazie. Sky. Sì, buongiorno di nuovo Spalletti. Lei recentemente ha detto che la forza di un gruppo, di una squadra, si misura nel modo in cui è capace di affrontare le, le difficoltà. Mi sembra, insomma, considerando quello che è successo nelle ultime 48 ore, ci siano tutti i presupposti per vederlo o no? Ma, eh, <clears throat> le difficoltà <clears throat> aiutano le persone normali a diventare persone, persone stupende, per cui, o perlomeno mh, mm, ad avere un destino importante, ad avere un destino straordinario. Eh, io mi aspettavo questi, con, con, una certa impazienza questi primi colpi di difficoltà, però poi quando è andato tutto bene non è che sapevamo che non poteva durare, che, che poi avremmo avuto anche delle sconfitte, avremmo avuto anche dei momenti come all'inizio dove qualche calciatore non sarebbe stato a disposizione di non avere una scelta così larga, però poi il fatto di avere una rosa, soprattutto nel reparto offensivo di questo livello qui, era per essere pronti anche a, a saper andare oltre a queste situazioni. Ecco. Per cui noi ci faremo carico di queste difficoltà un pezzettino ciascuno di quelli rimasti e andremo a sopperire alla mancanza di questi grandi calciatori. Вы говорили ранее, что команда, настоящая команда показывает себя именно в сложных ситуациях. Эм, полагаю, что эта ситуация наступила. Ответ. Э, действительно, такие э, сложности и трудности помогают э, человеку стать, стать лучше. И человеку, и команде. Помогают нам достигать тех высоких целей, которые мы ставим перед собой. Естественно, я ждал, что, что это случится. Мы побеждали, но прекрасно давали себе отчет в том, что будут и поражения, будут и травмированные, как и в начале сезона у нас было много травмированных. Мы должны э, достойно справиться с этими испытаниями. А, у нас есть э, игроки, которые готовы э, выйти на замену. А, мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. Рай, Mister, dopo la sconfitta con l'Inter, lei ha fatto un'analisi molto lucida dicendo che è mancato coraggio. Questo è stato dovuto più ai meriti dell'Inter o è una questione che riguarda il Napoli, l'atteggiamento, magari non è ancora convinto di poter dettare legge su tutti i campi? No, io mm, precisiamo, è mancato coraggio. No, io non mi riferivo a un discorso in generale, mi riferivo a un momento de della partita. Noi la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, abbiamo trovato una squadra forte, fortissima da tutte le parti, che, che viene da, da, un paio di anni importanti e che con Inzaghi ha, ha continuato a sviluppare il lavoro che, che hanno fatto anche precedentemente, come ho fatto io naturalmente, però l'abbiamo trovata che in salute e, e noi siamo stati dentro la partita sempre, abbiamo perso un pochettino di, di controllo nella fase centrale della partita, però poi c'è stata quella grande reazione da ultimo. Dopo il 3-1 qualsiasi squadra avrebbe abbassato la guardia, invece noi abbiamo avuto eh, la vampata del volerci sperare ancora e siamo andati là con forza e se si va a analizzare l'ultimo pezzo di partita probabilmente ce la saremmo anche meritata. Per cui parlavo di coraggio, quando loro ci sono montati addosso, ci sono venuti a pressare forte con la, con la forza del momento che hanno, mi aspettavo qualche scelta un po' meno comoda, qualche scelta fatta con un po' più di, di, di, di qualità, perché noi abbiamo il talento per farle queste scelte più fantasiose e più folli, mentre ci siamo accontentati di buttare qualche palla in fallo laterale, di, di rompere la loro azione, un... la riconquisto e ricomincio quello che è il mio discorso. Non la riconquisto e, e provo a proporre qualche, qualcos'altro, te perché questo non, non ti è sufficiente. Era passa tutto da quando c'hai il pallone, passa tutto in, da, da, come tu gestisci la partita e comandi la partita. Nella fase centrale mi sono piaciuti poco, per cui volevo più coraggio anche in quella fase lì, come abbiamo fatto poi da ultimo che le difficoltà erano ancora maggiori, perché quando poi loro si sono rintanati lì al limite dell'area perché erano eh, comodi del suo risultato, quello è il momento ancora peggiore di quello che abbiamo subito, perché perché loro sono bravissimi a ripartire e a fare questi contropiedi. Invece noi non l'abbiamo fatti ripartire e ci siamo creati l'opportunità per pareggiare. После матча с Интером вы сказали, а, что, что а, команде не хватило храбрости а, в этом матче. Ответ. Я имел в виду не храбрости в целом Э, в матче, а в конкретном эпизоде. Я говорил о конкретном эпизоде. А, нам против, противостояла очень сильная команда, которая выступает э, э, на высоком уровне, добивается хороших результатов в последние годы, которую тренирует очень сильный тренер Инзаги. Он хорошо подготовил команду, она находится в отличной форме. А, я имел в виду, что в центре поля в какой-то момент мы потеряли контроль. А, но Э, хочу отметить, что после того, как э, счет стал 1-3 э, в пользу Интера, реакция футболистов Наполи была на самом деле отменной. Мы атаковали, мы атаковали с желанием, с умением. Возможно, даже мы заслуживали большего. За счет этой игры на последних минутах, возможно, мы заслуживали лучшего результата. Возможно, в каких-то эпизодах нам не хватало изобретательности, потому что у нас в составе есть футболисты, которые а, могут э, а, создавать неожиданные, неожиданные моменты. А, к сожалению, этого не случилось. В центре поля э, мне э, не понравилось, как мы играли, но в то же время даю должное команде «Интер», которая этим воспользовалась и совершила отличные контратаки. Corriere dello Sport. Eccomi qua. Nella sintesi cerco di starci anche se ho già detto tutto prima tu. Eh, tante partite in una a Milano, no? 20 minuti di partite? In una. Ah. 20 minuti di grande intensità, quelli iniziali, cioè anche andandoli a prendere dentro la propria area. E i 20 minuti finali altrettanti, giocati diversamente, cioè facendo il gioco dentro la propria area. In mezzo ci sta una fase che va decodificata e che lo deve fare l'allenatore più di ogni, lo può fare l'allenatore più di ogni altro. Dato che non è un discorso di carattere atletico, perché se corri all'inizio e corri alla fine vuol dire che stai bene, ci può essere un discorso di carattere mentale, ma senza farci troppe elucubrazioni, cioè un attimo di pigrizia barra appagamento di una squadra che sospetta di aver sistemato la partita come voleva. Della serie ora mi vieni a giocare addosso e io ho il campo per fergarti. È chiaro che sono anch'io curioso di vedere che reazione avremo in base alla partita che abbiamo fatto, perché poi ne abbiamo parlato, anche se brevemente, perché poi quando ci sono due giorni così si dedicano degli spazi alle cose, perché non è che tu possa fare delle lunghe, <clears throat> delle lunghe riunioni per qualsiasi situazione. E, e, e la, la, la, focalizzata importante è quella di, di cui si è parlato prima, perché, perché, lì quando loro hanno tentato l'assalto forte dopo il gol, essere passati in svantaggio, che la squadra doveva avere la convinzione di, di credere che fosse il momento migliore, o perlomeno noi si preferisce che ci vengano ad attaccare, perché poi dietro si, si trovano gli spazi è chiaro, è il livello di pressione che si porta che fa la differenza, perché anche noi si vanno ad attaccare, per cui sta quanto diventi feroce ad andarla a prendere e quanto diventi qualitativo quando ti vengono a prendere. Sono questi i livelli che, che bisogna alzare, bisogna riuscire a farli diventare nostri alleati dentro la partita. Noi come ho detto prima, abbiamo soltanto sbagliato qualche volta ad accontentarsi a rompere l'azione senza farla diventare una ripartenza. Poi, poi è chiaro che non siamo stati fortunatissimi negli episodi, però c'è questa grande reazione da ultimo e c'è quello che è stato il modo di ritornare dentro gli spogliatoi e che è stato il modo di entrare in campo e di rifare il primo allenamento un po' tutti insieme stamani, prima di questa trasferta, che a me mi racconta poi quello che hanno nella testa e quello che, che vogliono fare i miei calciatori, perché loro dentro questi comportamenti che non, che non sono del, sotto gli occhi di tutti, ci, ci dicono che reazioni avranno e quello che sarà poi il nostro prossimo destino. Al di là di queste difficoltà che, che si hanno, che, che farebbero abbassare lo sguardo a chiunque, invece loro hanno alzato la testa e stamani sono venuti all'allenamento, hanno fatto un grandissimo allenamento. Qualsiasi proposta di discorso gli fai, sono pronti a rispondere nella maniera corretta, sono stati pronti in questi due giorni a rispondere nella maniera corretta diventano quelle le soluzioni e le risposte a quello che è stato il momento che abbiamo attraversato e quello che è stato questa sconfitta. Anche perché come bilancio totale è super positivo, <clears throat> per cui eh, per ora è mm, chiaro che bisogna reagire a quelli che ce la vogliono far diventare più di una sconfitta questa qui, ma è una per ora, <laughs> per cui giochiamo e poi si sta a vedere. Insomma. А в матче с Интером а, было много, можно сказать, что было много разных а, игр в одной, потому что он был разбит на эпизоды, и они были абсолютно разные, особенно в последние 20 минут, когда команда атаковала. В чем здесь заключается, где здесь есть точка роста? Можно ли вычленить вот эти последние 20 минут, проведя работу над психологией команды? А, Честный ответ. Я, я, честно говоря, тоже удивился, увидев эту реакцию. А, мы а, после матча мы на тренировке общались с игроками, мы обсуждали, анализировали то, что произошло. Важно, когда мы пропускаем и когда мы, эм, когда соперник ведет в счете, найти себе желание и, э, силы и мотивацию перевести игру в правильное русло. А мы э, не, не самым лучшим образом использовали контратаки в том матче. А в каких-то а каких эпизодах нам э, откровенно не повезло. Но хочу отметить, что сегодня после матча на утреннюю тренировку футболисты вышли с э, огромным желанием. Это было видно все вместе, сплоченно. И именно такие моменты и показывают то поведение команды, то отношение, которое у них есть, которое не видит публика, оно говорит о многом. А, в целом ситуация не такая уж и плохая, потому что у нас всего а, одно поражение. А, нужно сделать все, чтобы э, эта цифра не увеличивалась. Александр Шеголев, РБС. Благодарю. Эм, Лучан, ну, вас многие болельщики в России знают как э, тренера. Вы довольно долго работали в петербургском «Зените». Как вы вообще можете сравнить э, уровень российского футбола, уровень нашего чемпионата, насколько он конкурентоспособен именно в европейской, э, так скажем, в европейской плоскости? Спасибо. Signor а, Spalletti, lei ha lavorato tanto in Russia, ehm, la conosciamo molto. А, potrebbe descrivere il livello del calcio russo nei confronti di quello italiano e europeo. Nei confronti del calcio europeo c'è sempre da imparare, anche per noi ci dicono che non siamo all'altezza della situazione, per cui il nostro calcio potrebbe essere paragonabile a quello russo. Ci sono dei livelli di squadre in Russia, ma se prendiamo il, il, il primo livello eh, è sicuramente al pari del nostro calcio. Что касается уровня российского футбола, то, а, конечно, всегда, если мы сравниваем с Европой, то всегда нужно стремиться, а, есть к чему стремиться. Собственно говоря, как и итальянскому футболу. Здесь у нас есть много схожего. В России есть очень сильные команды, но в целом, если мы говорим об общем уровне, то э, есть куда стремиться. Ильватино. Eccoci qua, mister, buongiorno. Allora, eh, domani, insomma, partita di Europa League fondamentale, quindi lei ha visto, insomma, nella squadra ha detto già uno spirito forte stamattina, eh, mm, ecco, mm, quindi partita appunto decisiva. Eh, che potrebbe chiudere i conti in anticipo, la prima domanda che le faccio, la seconda no, no, su Mertens, allora insieme, eh, su Mertens, se mi risponde su Mertens parlava dell'abbondanza della fase offensiva, eh, quanto può essere importante per sopperire l'assenza di Osimene, grazie noi non, vogliamo, non vogliamo portarla oltre questa qualificazione, abbiamo la possibilità di chiuderla qui e le intenzioni sono quelle. Mertens fa parte di quella rosa di, di calciatori importanti che io ho a disposizione e è quello che ci ha messo qualche giorno di più anche per via del, dell'operazione che si è fatta all'inizio rientra in queste poche valutazioni prima di questa partita che c'è da fare in previsione del, del doppio turno settimanale. Ecco. Grazie a tutti. А, Вопрос про а, Мертенса, насколько он может быть а, важным ам, в узле